السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد معكم ياسين وفي هذا الفيديو ان شاء الله سنتعرف على برنامج وندر شير موبيل ترانز شكرا جزيلا الشكر لشركة وندر شير على اعداد الفيديو اوكي كما تلاحظون فترانسفر باك اب ريستور يور واتساب يعني يمكنك ربح او يعني عفوا اني نقل بيانات الواتساب عمل restore او backup WhatsApp Business ايضا Viber Line Kik WeChat وكما قلت لكم WhatsApp Business تم اضافته يعني تقريبا قبل شهر من الان المهم ميزه جديده ملوحق اجهزه ال Windows ايضا ال Mac آه، ويندوز الويندوز 10 آه، ويت سات الاكس بي ونعم اوكي كما تلاحظون هناك ثلاث خيارات transfer WhatsApp from Android to iPhone يعني من اندرويد الايفون من ايفون الى اندرويد او العكس او من اي من اندرويد الى اندرويد او iPhone to iPhone المهم تعرف على كل شيء بعد قليل المهم بلا كيتمي لغه تركيا اوكي كما تلاحظوا فرسائل واتساب فيديوهات صور آه، اوديوهات كل شيء متواجد في البرنامج الذي تجدون الرابط اسفل الفيديو لتحميله في ال description بالطبع اوكي كما تلاحظون ثلاث خطوات ربط الهاتف مع الحاسوب هذه متطلبات تشغيل الهاتف البرنامج عفوا كما تلاحظون يدعم اندرويد 9 آه، آه، اندرويد نعم 9 نعم فما فوق اذا إضافة لعمل دونلود هكذا لتحميل البرنامج على ال Windows وهنا أيضا بعض آه، الجيت نعم يعني بعض ان صح التعبير كيفية نقل الملفات آه، بعض الطرق يعني بعض المزايا على البرنامج والعديد العديد من الأشياء التي أدعوك لاكتشافها أنت بنفسك نعم <laughs> ماذا تفعل؟ اوكي كما تلاحظون فلننتظر الى حين الالتهاء بهذا الشكل اوكي اوكي اوكي دبل كليك ثم نعمل له install install install نكست نكست نكست نكست نكست خلاص او سماح تثبيت من ذلك كما تلاحظون install وننتظر الى حين الانتهاء هذا يختلف على حسب مواصفات تشغيل الحاسوب الخاص بك أه ما ينمي. إن شاء الله سنشتري حسب جميل جدا قريبا قريبا اصم از بوسيبل كما تلاحظون ما علينا طول الانتظار قليلا من الوقت كما تلاحظون تم تثبيته وهم القضية صفحة go back and then open the software <laughs> الإنجليزية بعد ذلك كما تلاحظون فنعمل transfer لكن قبل هذا فعلينا بتغيير اللغة لا ماشي من هنا اوكي غنمشيو من langue بهذا الشكل ومن بعد نديرو English اوكي المهم ساتحدث باللغه الدارجه المغربيه اوكي كما كتلاحظوا من بعد كنديرو transfer transfer WhatsApp message كما آه، كما قلت لكم WhatsApp WhatsApp Business Line Viber Kik WeChat المهم كما قلت لكم كتربطوا الهواتف ديالكم اندرويد ولا ايفون آه، مع ال PC آه، ديالكم كما كتلاحظوا قلت بامكنكم آه، تركوا على فليب اللي كنت الا كنتو باغيين ديرو من الاندرويد للايفون ولا العكس من بعد تختاروا داكشي اللي بيتو الميساجات في يعني تصاور فيديوهات اوديوات اللي بيتو الدوكيمنت يعني اللي بيتو كتختاروه كديروا عليه كروا من بعد كديروا start بهذا الشكل من بعد كتسنى واحد خمسة دقائق بحال هكا وكلشي يكون بخير وعلى خير كما كتلاحظوا your iPhone restore complete يعني تمت العمليه بنجاح المهم كان هذا كلشي بالنسبه لهذا الفيديو آه، ما تنساوش ديروا واحد ال like واحد ال subscribe تفعلوا ديك الجرس وديروا واحد الكومونتير زوين و peace عليكم الدراري